aqui é o 46º Troféu Brasil de Saltos Ornamentais. É essa competição mais importante da modalidade do calendário da confederação e nela participam os principais atletas do país. as mesmas provas que, que vão ter nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? a prova de trampolim de 3 metros individual e sincronizado, plataforma de 10 metros individual e sincronizado, né? tanto no masculino quanto no feminino. Hoje foi realizado o primeiro dia, primeiro dia de prova, vai até domingo, né, hoje é quinta-feira. E esse está sendo especial porque Nesse Troféu Brasil vão definir as últimas vagas para o maior evento esportivo do mundo em agosto. Os três metros sincronizados são os saltos que a gente faz. São dois obrigatórios, são saltos mais simples, que valem 2.0 cada um. Não importa o salto que você faça. Então todo mundo tem o mesmo grau de dificuldade. E depois são três saltos livres. São os mais fortes que você puder. No sincronizado, é, a gente tem os, os dois primeiros saltos, que são saltos que eles valem 2.0, né, que, é que são saltos obrigatórios, que é para para ficar tudo muito igual no mesmo patamar. Então a gente vai fazer de costas, que é só pula, toca na perna e entra de cabeça na posição carpada. Pontapé é como se fosse de costas, só que ele vai para frente. Depois a gente faz duplo meio revirado carpado. A gente para de costas pro trampolim, de costas a piscina. Faz o salto é, rodando para frente, mas indo para trás. São duas voltas e meia nessa posição. Cada salto tem uma dificuldade, então por isso tem valores. Tem um que é salto de 2.0, tem um que é 3.0. Então quanto maior a dificuldade, maior é o valor do salto. São sete notas, tiramos as duas maiores, as duas menores ficam três. Somamos esses três, multiplicamos pelo grau de dificuldade e está aí a nota do salto. A gente começa jogando desde a corrida né? a plasticidade que ele tem na corrida, no pulo para a ponta, a altura que ele atinge, a forma com que ele executa no ar o salto e a entrada. Então são vários pontos né, que todos têm que ter em mente. Agora, cada um julga com o que viu. Por isso que é uma coisa muito subjetiva e a gente tem que respeitar. São sete opiniões diferentes, você vê que os sete não sentam na mesma linha, ficam em linhas em ângulos diferentes. Depois do primeiro salto, a gente vai fazer o meio de frente na posição carpada. A gente sai de frente para o trampolim, para a piscina, e roda as três voltas e meia de frente para a piscina. A gente vai fazer o dois e meio de frente com um parafuso carpado São dois mortais e meio de cabeça, só que ainda tem um parafuso no meio. Sai de frente para a piscina, roda para trás fazendo parafuso. É uma coisa bem complicada assim de entender e de ver.